Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Boboto Kepo di sini dan hari ini kita bakalan ngangkat tema tentang hampir dua minggu di Bandung tapi Asian masih susah tidur. Ada apa dengan Asian? Mari kita bahas bareng-bareng. Mantan bintang Chelsea, Michael Essien sudah hampir dua pekan berada di Indonesia sepulangnya dari London. Meski terbilang sudah cukup lama berada di Indonesia, nyatanya Michael Essien belum bisa berdamai dengan iklim Indonesia sampai kesulitan untuk tidur. Bekal pengalaman Asian berpetualang ke beberapa negara selama menjalani karir sepak bola profesionalnya ternyata tidak membuat mudah untuk beradaptasi dengan cuaca dan lingkungan di Indonesia. Dalam sebuah perbincangan dengan wartawan, pelatih fisik Persib Bandung Yaya Sunaria mengatakan jika hingga saat ini Essien mengaku masih sulit untuk bisa beristirahat dengan nyaman. Selama berada di Bandung, Essien mengaku hanya bisa tidur rata-rata 5 jam per hari. Saya selalu tanya bagaimana Essien kamu bisa tidur. Dia jawab tadi malam tidur 5 jam. Kata Yaya jelang sesi latihan Persi Bandung. Namun menurut Yaya, durasi tidur 5 jam bagi Asian merupakan sebuah perkembangan yang baik. Sebab sebelumnya dikatakan Yaya, Asian malah sama sekali sulit untuk bisa tidur dengan nyenyak. Itu lebih baik karena dalam dua hari pertama saat dia datang, dia malah belum bisa tidur sama sekali, ungkap Yaya kepada awak media. Meski demikian, Yaya mengaku tak heran saat mengetahui Michael Essien dan Carlton Cole masih belum bisa beradaptasi dengan iklim dan cuaca di Indonesia. Karena normalnya, proses adaptasi itu minimal membutuhkan waktu satu bulan tergantung masing-masing individunya. Jangankan Michael Essien dan Carlton Cole, Vladimir Vujovic yang sudah biasa tinggal di Indonesia pun saat kemarin pulang ke negaranya dan kembali ke Indonesia, tetap harus melakukan penyesuaian lagi. Vlado bahkan minta saya untuk membangunkannya. Nah itu dia bobotoh berita tentang si ganteng kalem Michael Essien yang ternyata masih kurang bisa menikmati tidurnya di Indonesia ya Dan mudah-mudahan untuk kedepannya Michael Essien uh, bisa beradaptasi dengan cuaca di Indonesia Dan bobotoh semuanya bisa isi kolom komentar di bawah ini Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini tentang PRC Bandung Dan saya bobotoh Kepo harus undur pamit dari hadapan kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Persib Bandung.